то дівкама на мислі, ке нема фраїра дома, та повіда вже є сонечко моя, лємня одну мати, і тоня на друге все вовдавати, ей тоня на друге все вовдавати, ей то на друге все на другу дебіну, ей же б не ходила до вас на гостину, ей же б не ходила.